Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. É agora, será que vai mostrar o motor esporte primeiro? Meu Deus, eu tô nervoso. Ixi, o Fusa... Ah, meu Deus! É agora! Forza Motorsport, caraca. Eita lasqueira. Olha. Gente. Que maravilha. Chris Isaac. And welcome to Turn 10 Studios. The team is hard at work bringing you the next generation of Forza Motorsport, built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game é, até agora eles falam tudo que eu já pus no YouTube. Graficamente o jogo tá lindo, né? Não tem nem como comparar com os jogos da atualidade. E dá pra ver que o nível de orçamento dessa equipe do Forza Motorsport é muito alto. Bora, bora, Cris Isaac. Mostre aí a gameplay pra nós aí. Eu acho que vai ficar pra quinta-feira, hein? Vamos ver o que, que ele mostra pra gente. Gráfico absurdo, né? At launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to 500 carros no lançamento and customize with more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars, the most Vocês viram que eu vi ali, velho? Vocês viram que eu vi ali? Ah, não, velho. Sério? Não. <laughs> Vamos ter mais de 800 melhorias para colocar no carro, então tomara que tenha mais opções de aerofólio, né? Porque parece que eu só vi um. At higher resolutions and optimized for a cutting-edge ray tracing experience. Our paints nossa, olha isso, cara. Que massa. Olha esse reflexo. that has a much more realistic light response across color, metal flake, and gloss. Damage and dirt buildup is unique to each car. It's now contextually aware and more localized. We simulate paint thickness, chipping, and directionality. Dirt accumulation is more realistic, gathering more Olha a sujeira do carro. and alcoves. These innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. Se prepara, meu brother, que vai ser top. and the first to be mixed natively for immersive audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level. Mano, esse estúdio desse Fuso deve ter só cientista, né? Pelo que eu tô vendo, que deu pra tirar do console, e tirou ali. Sem contar que quem for jogar no PC dá pra melhorar mais ainda o gráfico, né? Hardware accelerated convolution reverb accurately reproduces how sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. Olha aí, olha aí, velho! New features like our regional track announcer system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Nossa, olha esse gráfico. Vamos combinar que para fazer um jogo desse aí para geração passada de consoles, eles têm que fazer outro jogo, né? Porque esse nível de complexidade não dá não. Forza Motorsport launches with 20 environments, built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as five all-new to motorsport locations, including our first in South Africa. Kyalami. Nossa, esse circuito é top demais, velho. When we reference a track, our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Through the power of the Xbox Series consoles, we're able to use this data to draw up to 10 times more detail than previous generations. You'll see lush trees, dense grass and overgrowth vegetation, animated track life, physically-based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system. Não, libera uma demo aí pra nós aí, velho. Acho que não libera hoje não, tá? Nossa, os reflexos, cara, olha, da nova geração. Olha a movimentação do carro. Full controle. So you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no two laps ever look the same. Meanwhile, dynamic track temperatures, wet driving surfaces, and rubbering in ensure that no two laps ever play the same. I love the detail our talented team of artists have built into Kailami. Fast forward to night É Finalmente uma tecnologia para melhorar as corridas noturnas. Atualmente é muito escuro, cara. E no Gran Turismo 7 é top. Nossa, aquele Porsche elétrico, velho. Agora sim eu vou gostar das corridas noturnas, viu? Porque só o Gran Turismo que tem essa tecnologia aí que deixa um pouco mais claro. O Forza Motorsport consegue toda essa tecnologia aí porque não é de mundo aberto, né? Quando carrega o jogo, só carrega um circuito de no máximo 10 km quadrados, tirando no Burgreen. Então ele só precisa processar aquela área, por isso que esse jogo vai ter 4K, 60 FPS com Ray Tracing ainda. Mais real que a vida real, velho. Finalmente, meu filho, demorou pra caramba. with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car-building-focused single-player career. We cannot wait for you to get your hands on this incredible game. Ai, ai. Podia mostrar mais alguma coisa. E é só quinta-feira agora, né? Cadê? Cadê a data de lançamento? Oh, não tem, cadê? Não tem a data. <laughs> Ah, eu sabia. Eu já imaginava.